מישהו שאוהבים, ובואו נחשוב על מלא דברים שאוהבים. ומה אתם אוהבים? אני אוהב שוקולד, ורוטינה, לא ואף לסוכריות, ורוטינה. לא אני אוהב ימי הולדת, ושקיות עם דברים קיץ ואת ההסלמה עכשיו חורף וקיץ ואת האביב ואת מה שעשה אני אוהב את גלית בעיקר עם צמות מזרקלים עם הלב הראשי וילדים האדומים אתם יודעים משפחה

ואני לא יודע אם גם מצאתי. כי לא ראיתי שום דבר. אמרתי לו, לא נדמה לי, שאתה מאוד דומה לי. והוא אמר בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. כן, הוא אמר בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. רוצים לראות סרטונים כספים של דרור רמי? כן. לחצו על הכפתורי עגול עכשיו. שמאלה אני דרור רמי, זה הכל וזה השמי, השירים הם עולמי, שר לכם ולכם